тебя так одиноко тебя так одинок я тобой жила Без тебя так одиноко Ведь ты один такой, таких немного Без тебя так одиноко И куда бы я ни шла, к тебе